dopo tutte queste azioni i tedeschi non potevano più sopportare, pensare di lasciarci fare, insomma, no? E si vede che avevano notizie al comando che ci sarebbe stato un rastrellamento, che poi è avvenuto. E allora venne Paterlini e dice bisogna trovare degli arnesi e che buttiamo giù il ponte, per evitare poi quando arrivavano i camion di... che passassero. E allora siamo andati lì con Caretti, <clears throat> c'era uno un dipendente dell'Edison, che era la società elettrica lì, che avevano una cava e perciò avevano anche il tritolo, le mine, insomma, la polvere. E allora abbiamo fatto le buche e poi dopo abbiamo fatto saltare un'arcata grossa, un ponte che è grosso quello di Cinquecerri, è un ponte grandissimo. E poi siamo andati su e da quel, da quel giorno lì sono, sono stato in, <laughs> in battaglia, insomma, no? Andiamo al comando alla Magolese, la Magolese che è sul Cusna. Lì c'era il comando, lì c'era Marconi, Pasquale, un professore di Castelnuovo Monti, democristiano, cattolico comunque, ecco. Poi c'era Eros, c'era Miro, c'era un medico ebreo che era slavo, mi dissero che era jugoslavo, e abbiamo fatto un po' di giorni lì, che era una specie di reclutamento, però le armi erano poche, aspettavano dei lanci dal cielo degli alleati che, che non venivano, e allora ci rimandarono, ci rimandarono a Ligonchio in quattro, siamo venuti a Ligonchio e lì c'era proprio un'infinità di partigiani e purtroppo non tutti armati perché proprio era più forte l'affluenza dei, eh, dei, partigiani, dei, dei giovani che volevano combattere, volevano essere reclutati, che, che, la quantità di armi che venivano gettate dal cielo o prese o preso dagli attacchi ai presidi, ai presidi tedeschi. Ecco. Io fortunatamente me, sono stato fortunato più di altri, mi diedero un mitra inglese, uno Sten, mitra non lungo, però funzionava anche perché si poteva smontare in tre pezzi e nasconderlo che poi si faceva presto rimontarlo e così via e una rivoltella beretta calibro 9 e quattro bombe a mano. Ecco, dopodiché sono stato lì col, col primo battaglione e si andava sulla statale 63, lì c'erano già tutti i presidi, i presidi tedeschi e poi avviene proprio dopo non molto, verso il luglio, avviene il grande rastrellamento ci fu l'attacco, l'attacco della Göring, che ci fu una resistenza per un paio di giorni, un giorno e mezzo, due giorni, e poi alla fine, alla fine ci fu lo sbandamento, perché una divisione tedesca, anche abbastanza corazzata, con autoblindo, artiglieria, piccoli aerei, truppe specializzate diventa, diventa, difficile resistere a un attacco di questo genere. Poi forse, ripensandoci adesso, non era neanche giusto resistere a quella maniera lì, perché guerriglie voleva dire attaccarli, scappare, attaccarli, scappare, tornare, insomma, ecco. Invece eh, si era voluto quella volta lì fare un fronte e poi l'abbiamo anche pagata, perché ci furono molti morti, qualche disperso, <clears throat> poi portarono via più di mille uomini, i tedeschi, tutti quelli che catturavano, che erano in condizione di poter lavorare, li portarono in Germania e anche, credo solo un paio di donne, ma un migliaio di uomini li hanno portati, li hanno portati via. E perciò lì ci fu lo sbandamento, lo sbandamento completo. E dopo, e dopo i tedeschi sono, sono, partiti, sono partiti però il, la divisione si è ritirata, ma i presidi sulla statale 63, come sempre, sono rimasti fino alla fine della guerra, insomma, ecco e dopo pianino pianino si sono ricomposte le fila, però a fatica, che mi ricordo che sono stato a casa una decina di giorni e che ho aiutato anche mio padre a seminare il grano, proprio perché eh, mio fratello invece era andato con Frigio, col Bedeschi e sono stati, hanno fatto prima loro a rimettersi, a rimettersi assieme. E paure, sono dei momenti che abbiamo avuto anche paura, sì, però ti dirò che proprio una paura, ho avuto più incoscienza che altro, perché quando ci ripenso si potevano fare tante cose in più con meno fatica e con meno pericolo. Ho avuto paura una sera perché non avevo mai sentito sparare questa mitraglia tedesca, no? la raganella la chiamavano, una mitraglia che sparava moltissimo, molti, molti proiettili. E ehm, proprio, credo che sia l'unica sera che proprio sentivo il cuore che, che saltava. Perché era, eh, dopo ho, capito che era lontana, però mi sembrava lì a, a pochi passi, insomma, no? proprio questo rumore cattivo di notte nel silenzio, insomma. No? E quella sera lì ho avuto un po' paura, per un, per un po', insomma, ecco. Altrimenti non, grandi problemi non, non li ho proprio avuti.